Saluton carai, mi esperas che vi trapassis felician Christnascon. Fakte mi trapassis ion similan. Do hodio estas uh, Sancta Stefano, kaj do ancora mi diru plena um, feriumado, cae mi, mi prenis la tagon marrapide fin fine, cae mi gioias per tio, cae do, mi ni havas multon por diri, restas nur por diri la saman aferon, cae mi nuci piedo, mi povas un diri, cae mi vidas nenion, pluvetas ancau, do, restu cunni, cum me ditu cunni, dankon comprena schia ogni consideras mi stranga sa saluton kai bonvenon alienova zamenhofa medito Hodiau mi volas legi cae mediti cun vi sur calcai vortoi el la tractajo Homaranismo en la iaro 1906. Temas pri respondo al patro Dombrovski el Ruslanda Esperantisto cae mi legos el pagio 330 Exemple, russae patriotoi diras, che la tuta russa regno tute nature devas apparteni nur alla russoi. Pola patrioto diras che en poluio ciui devas esti poloi, sed tiui samai poloi indignas, ciam en alia lando oni postulas che ili estu ne poloi. Hebreai patriotoi diras, che in siae landoi de nascigio ili devas esti plen regnanoi, cae tamen en Palestino iam devas mastrumi nur la Hebreoi. Cotopo. Ciu vine vidas, ciel sensensai kai cae sen moralai estas tiui barbar tempai cae du mesurilai politicae principoi? Carai, en la plei fama el tiro e la pra esperantoi, Zamenhof scribis in 1870 hoc malamicete de las nasties cadu cadu iam tempesta malamicetso de la nazioi iam estas la tempo fali bone oni ne povas pretendi che citiu senso de esperanto la amicetso inter la nazioi augentoi estu ne politica afero Cai facte Zamenhof ne pretendis tion, la el tiro hodiaua clare montras lian vit puncton anca orilate alla hebreezo ciu appartenis alli tutan vivon. Do, vere, oni ne povas pretendi che esperanto estu complete politica neutrala. Laumi tio estas absolute ne ebla. Sed, compreneble, tio estas mia persona interpreto de la fero kai tio estas nepre discutebla, se ne diskutinda bone ni rimarku ke Zamenhof estis tute ne naiva pri tio dankon dankon pro via atento gis morgao kai kiel ciam antauen sen fine